कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है स्टेटस बार पर आपको network icon battery icon and VoLTE icon काफ़ी क्लीन में मिल जाता है यहाँ पर आपको आइकन जो काफ़ी स्मॉल में मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है इसका टोटल आइकन जो काफ़ी प्रीमियम फील देता है जो कि ब्लैक के शेडो के साथ आपको मिल जाता है तो बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है ये भी आपको डार्क में ही मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका इनेबल डिसेबल भी आपको जो है डार्क में मिल जाता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बात करें इसकी सेटिंग के इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आपको कम्प्लीटली डार्क में मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो वाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी कमाल का फील दे देता है तो वो काफ़ी प्रीमियम लगा ये थीम और काफ़ी बेहतरीन भी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बात करें इसकी डायलर पैड की डायलर पैड भी आप देख सकते हैं ये थीम जो है फुल्ली डार्क है इसमें डार्क मोड इनेबल करने का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको चार्जिंग चार्ज में लगाने के उसके बाद यहाँ पे बैटरी आइकन जो आपको कलर में मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी अमेजिंग लुक के साथ मिल जाता है यहाँ पर आपको जो क्लॉक जो है काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है इसमें चार्जिंग एनिमेशन भी आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड अगर आप स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक और सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और यहाँ पर आपको जो है कुछ कस्टमाइजिंग का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आप कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिया गया जो कि परफेक्टली वर्क करता है यहाँ पर आप देख सकते आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको वेदर कैलेंडर सारा चीज़ का ऑप्शन यहाँ पे ही लॉक स्क्रीन पे मिल जाता है तो आप देख सकते काफ़ी बेहतरीन लगा इसमें चार्जिंग एडिशन भी आपको काफ़ी खूबसूरत मिल जाता है और इसका जेस्टर आप देखते हैं जेस्टर आपको फुल्ली ब्लैक में मिल जाता है इसका कंट्रोल पैनल भी काफ़ी बेहतरीन लगा हमको अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन पैनल भी काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ आपको मिल जाता है जो कि आपको ये भी जो है डार्क में ही मिल जाता है ये थीम